corte. Tá? Hã? Tem que. Show! Eu estava bem. Várias horas, que é tudo que eu queria. de mulher, você Perante uma pessoa superior, sou Estou histórias, tanta coisa aconteceu E eu não me arrependo, a gente sabe que valeu Valeu e ainda vale, e pra sempre vai valer Porque eu te conheço até no último meu Então estamos juntos, já não basta, eu quero mais. Nem alguma coisa que eu amo. Coração batia, só de todo o meu Vejo, de uma pessoa incrível. Sou tão forte que eu nunca vi nada igual. Pedra por caminho, eu sei que vou me encontrar, mas eu não estou sozinho com você. amor, nem o tempo, nem o frio Não apagam meu calor Nós dois já sabemos, já não dá pra resistir Quando nós dois desolemos, um sorriso vai surgir Ao ouvir a minha voz, o desejo mais profundo